Thank you. leitinho. Não, mas o leite você tomou? É? é você tomou leite um café? Eu tomei só um fiozinho que eu deixei com Deus pra senhora. Não, já tinha tomado, pra mim não tomar isso. Acabou tudo. Mesmo que a gente você deixou ele no aqui de manhã, eu ficar aqui na tá. Tá tá bom Uhum. Não, mãe, tá com 3 quilos? Não, panda brinca com os cachos. Tá dando cascudo os cachorros. Os pés tá igual, ó. Blusa de frio e calça. Um blusão e uma calça. Mamãe, tá, é. é tá, né? tá igual. Ah, meu. É. Vou de oração. Vou de oração lá, benção. Ah, benção. Com a gente. Olha lá. Tem que ter social, ninguém faz, as irmãs todas que não dá força para ele. Aqui, Ô, amor, pega lá. Você né? busca lá. Você tem que dar na marmita do Washington. Ixi, caiu. Deixa eu ver quantas horas. Dez e... Dez e trinta e seis. Daqui a pouquinho eu vou ficar frente, mato. Aí você passa lá dentro. Uh! Ô, mas eu não vou eu vou comer. Não, oh, meu filho, você não vai comer. Por que caiu? Essa roupa que deve ter, você gostou da beira?